来了来了大的来了！哇，这还挺有劲儿。来了，这个鱼很好吃。我操，这个厉害，这大！新的钓法啊，就在水族馆里头钓鱼。这海上浮了一片垃圾，垃圾底下全都是小鱼，看得非常多。好漂亮。来来来来来！来来来来来！好，现在做一套简易的这个钓组啊，直接拿铁板竿挂一条这个鱼头，然后钓一下。我的了，我 哦，这个鱼很好吃，这个鱼很好吃，这个什么鱼啊？快嘛，快嘛，快嘛！ <laughs> 挂肉，挂肉，挂肉。这个鱼叫什么名字我不知道，但是这个鱼很好吃，说是。鱼不要扬，别摆。来了，来了，来了！啊，吃了，吃了，吃了！啊，掉了，掉了！哎，哎，漂亮，漂亮！不要摇摇不出来，摇不回来，摇不回来的。哦，漂亮！发了什么鱼啊？发个碰蛋，发个碰蛋， <laughs> 发个碰蛋，一包什么鱼？ 但是说这种鱼很好吃，二麦前面。到了，来了，大的来了，大的来了，大的来了，大的抢不着啊！哎哎哎，好好好，钓了，钓了，二麦，你是不是那个线力没关啊？二麦呀，没没啊，他直接吃了铁板，真省事了，连肉都不用挂了，直接吃了铁板钩。 <laughs> 因为铁板钩上是有这个小鱿鱼的，他就吃了铁板钩。 <laughs> 啊！现在我们这个新的钓法啊，就在水族馆里头钓鱼。这就是水族馆，看一下，这里面有多少鱼？我们拿一块这个铁板钩，直接挂一块鱼肉啊，直接钓。 <laughs> 有两条大的底下。没带上来，给我 漂亮漂亮漂亮！我，我他这个力还挺大呀！我钓了一条大的，一条小的，一条大的，哎，漂亮漂亮漂亮！这个过瘾，这来捡鱼来了，这不是钓鱼。我觉得这个毛都能毛上来的鱼，感觉只要速度够快，想毛都能毛上来。说什么来着？只要速度够快，毛都能毛上来。兄弟，来呀来呀！哎哎哎！哦哦哦！这还挺有劲儿。 得嘞，张我，张我，你没带，你没带，哦，不能吃，有毒。哦，这个能吃。好玩，好玩， <laughs> 好玩。哦，紧张 <laughs> 了。哈哈哈哈哈！四半天了。看看我们这一阵功夫钓了多少。我们这不是钓鱼，是来我们这不是钓鱼，是来取鱼的，取鱼，在这个水族箱里头取鱼。看看有多少鱼在里面。 我钓了什么了？都什么样？你他妈的！哦，你妈！哦！你把那个打干净了吧？慢慢，好，宝宝。啊！看看啊，这是我们正式钓鱼之前，正式钓鱼之前，先跑到水头乡里来收了一群钓鱼，这个钓鱼很好吃，我觉这个。 关注我，一起去钓鱼。